18年の時を超えて新シリーズに突入だ「ドラゴンボールスーパー」7月放送開始みんな俺たちの新しい戦いをずっと見てくれよな